करेंगे दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे हो रब दी कसम जा रब दी कसम दिल दे दिया रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा आता नहीं यकीन क्या से क्या इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इसका